What's up guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel ha, So, kami pecahkan video Hybrid talk, or oh, breakfast episode yang kedua Kami pecahkan ya, kepada dua part sebab apa Sebab takut punya panjang gila kita orang si suka Sebab kami perasan dari video-video kami yang sebelum-sebelum tu Mungkin kita orang nanggap kami pun video yang lebih 10 minit Kebanyakan kita orang si nangganya sampai habis So, kita orang akan nangganya sampai tengah je Then kita akan stop nangga, So takut kita boring So kami akan reduce sikit lah ha. So Sebelum kita mulakan Jangan lupa Yang kita suka Tekan like button Mungkin belum subscribe ah. Ah, Si faham juga lah kami tu Tekan je subscribe buttonnya Dua saat aja tekan Satu untuk sampai ke button Dua untuk tekannya ha, Macam ni aja Si lama ha, Dua saat aja Ha, so tanpa kita membuang masa Kita mulakan video So kita makan Sandwich kita So Hmm nyaman So rasanya tok roast beef kali Si pasti juga rasanya lah Kita cobalah Okay <clears throat> Sebelum kami lupa kadar lah Sandwich tuan yang akan datang 2 g One set lah Tapi kami ambil je setengah lah daripada semua Sebab setengah gig Kongsi dengan family lah nak kenyang lah So kita ambil setengah je Okay So tadi ya Roast beef So kini tu kita akan cuba ha, Tuna Tuna pun Nyaman tuh nanya. hash brown. Hash brown sandwich. Hmm. Kita dapat nanggah lah tadi lah. <laughs> nhầm Memang dah lupa lah Untuk apa sebenarnya Kita go ahead Mm-hmm. chicken ham đây là salad đâu đây chicken ham what you don't say you don't say you don't say So guys, dia ajak untuk video hari tu <laughs> Kami pecahkan Sebab kita orang si boring juga dengan video ya <laughs> So jangan lupa Mungkin kita orang suka video Tekan thumbs up button Subscribe Moon belum Jangan lupa subscribe uh, Yalah satu Salah satu petunjuk bahawa kita orang Menyokong channel kami Untuk pula lagi video-video kena tu Saya kami bersemangat lagi untuk pula video untuk kita orang <laughs> Jangan lupa mungkin kita orang mau makanan yang kami boleh feature dekat channel tau komen je dekat below so guys ya jangan tahu jumpa kita dalam video yang seterusnya